Op een zondag in september vond zonder uitlaat plaats. bij Mechelse jongeren tussen het uit. Ik ben net op een touwladder naar boven geklommen. Boven een groot springkasteel. En dan moest je bovenaan, bovenaan moest gaan een belletje rinkelen. En dan moest je naar beneden springen. En als je dan naar beneden sprong, dan kriebelde dat wel in je buik. Dat was, dat was echt super leuk. Ik heb net op de springkastje gesprongen en het was kei leuk. Eh, we hebben net een uh, eh, circus toneelachtig achtige voorstelling gezien. Eh, ja. Het was heel leuk. Eh, we kenden daar ook iemand van en, en die heeft helemaal goed gedaan en zo. Gewoon, dat ziet er heel sierlijk en schoon uit en zo. Ik ben net op een fiets gaan zitten. Die is aangesloten op een mixer. En dus je moest trappen en dan mixt die het sap dat is super lekker. Eh, het is er zijn top.